Das ist ähm, im Prinzip eine, so wie ich das verstanden habe, eine Möglichkeit, jedem Bundesbürger jetzt in Deutschland Geld zukommen zu lassen, ohne dass er dafür eine Gegenleistung erbringen muss. Und nach Möglichkeit sollte da jeder das Gleiche bekommen. Eine neue Form, wie man eben Problemlagen in der Zukunft besser gestalten kann und äh, beantworten kann. Und äh, für mich ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass alle Menschen in Deutschland eben einen, einen Sockel haben, von dem sie äh, zwar nicht voll und ganz leben können, aber einen Sockel, den sie unbürokratisch bekommen. Also ganz nüchtern gesehen ist das Grundeinkommen eine Transfer, sogenannte Transferleistung. Das ist eine Geldleistung, die jeder bekommt, unabhängig davon, ob er reich ist, ob er arm ist, ob er bedürftig ist oder nicht bedürftig ist. Ähm, das aber dann steuerlich dann äh, so behandelt wird, dass es in der Summe dann doch eine Logik gibt. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Menschenrecht und zwar die materielle Basis des Menschenrechts auf eine unabhängige, freie Existenz. Das Grundeinkommen ist die Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Grundeinkommen ist eigentlich ein neuer Grund und Boden im Leben jedes Menschen, äh, damit er nie mehr ins Bodenlose fallen kann. Erstmal nur eine Idee und ein Impuls und ein Möglichmacher. Das ist ein Kulturimpuls. Also ich persönlich sehe das bedingungslose Grundeinkommen erstmal als Pavlovschen Reflex an. Mein, mein Gefühl ist, dass wir schon genau wissen, was das bedingungslose Grundeinkommen sein könnte. Ähm, ich glaube aber, dass wir darüber erst äh, in den Diskurs treten müssten. Das ist ja kein System. Das ist ein Punkt, ein archimedischer Punkt, an dem das Denken sich neu generieren kann. Und das ist einfach ein Schlüssel um sich mal zuzutrauen, selber zu gucken, wo leben wir, wie will ich eigentlich mein Leben, wie sind die Zusammenhänge. Für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen auf der Höhe der Zeit etwas, was sehr stark ans Eingemachte geht, gar nicht nett ist und eigentlich herausfordert dazu, Verantwortung zu übernehmen und sich zuzutrauen, dass man selbst durchaus denken kann und zwar immer weiterdenken kann und gucken kann, wie sind die Verhältnisse heute ist die materielle Basis für eine freie Lebensgestaltung. Und die Frage ist, was passiert in der Gesellschaft, wenn freie Lebensgestaltung möglich wird, wenn niemand mehr arbeiten muss, weil er muss, weil niemand mehr arbeitet, weil er muss, sondern weil jeder nur noch arbeitet, weil er will. Was ich immer versuche klarzumachen ist, es handelt sich nicht um einen Big Bang, einen Bruch mit allem, was wir gewohnt sind. Und plötzlich wachen wir auf und sind in einer ganz neuartigen Gesellschaft. Das ist nicht der Fall. Es sind äh, Bewegungen in die Richtung möglich. Und wie schnell die zum Ergebnis kommen werden äh, und wie das Ergebnis aussehen wird, das lehrt die Erfahrung.